Hey guys, Amejin this. As you can see, my hair has changed color a little bit. That was an adventure. I'm going to make a whole separate video on hair and hair color uh, as it exists in Japan later, but for now, I'm going to talk about <laughs> my golden week, my crazy golden week for this video. Um, after the intro, it's going to be nothing but Japanese, so if you don't understand Japanese, please turn on your captions. Thanks. はい、あの僕のゴールデンウィークの話 <laughs> です。ゴールデンウィークの時僕は入院しました。ゴールデンウィークの前の週の金曜日、僕のお腹が痛くなり始めました。 <laughs> あのこの辺で翌日その痛みは移りました <laughs> ここからここに で僕はこの痛みの移動が不安になって <laughs> 僕のアメリカの知り合いに電話かけをかけてあの病院夜中病院へ連れて行ってもらいました集団は盲腸炎でした <laughs> でその後4日間何も食べさせてもらえませんでしたまあ抗生物質の 点滴だけでした実は空腹の痛みは盲腸炎の痛みより辛かったですまあそしてあの5日目に食べられることになりました最初の食べ物はおかゆや味噌汁でしたおかゆ <laughs> うんちょっと変な食べ物それまあなんか味味ない <laughs> え だんだんもっと歯ごたえのある食べ物を食べられるようになりました7日間の後退院しました手術は必要ないそうですだけど遠からず必要になる可能性もあります来月僕はまた病院へ行っていろいろな検査を受けるつもりです入院と退院の手続きは まあ比較的に簡単でした記入は少ないしルールはあまり厳しくなかったですその上病院のスタッフあの看護師やお医者さんはみんなフレンドリーで優しかったです今僕は元気ですが体の状態は100%ではないと思います時々あのある動きをすると盲腸の周りにおかしい感じがします でも本当に時々ですさすがに来月か再来月に手術をするような気がしますだけど僕は手術を心配していません日本の医療制度は大体良いと思います以上です And that's my Golden Week story. It was a heck of a Golden Week. I was planning on going to Fukuoka originally, but I didn't get to go, so Oh well, best Golden Week ever! If you guys have any comments, questions, um, or complaints even, just leave them in the comment section below. Tell me how your Golden Week was, um, if you were able to do anything at all. And as always, peace guys!